beni hiç gidemem Yağmur yağar, yağar kar Kar astına bulmazım Kabirlerin birinde Beni hiç gidemem Boynana ne görməgəm gel. biləsiyəm içməgəm Toylarım bitirməgəm Beni şunni dədəm var Toylarımda bulmagəm hayronaman otajon yomg'ir yog'ar yog'ar qor ostida nazar qabrlarni birida mening shukurli dadam bor çakçaklaydı dedecan Seni seni yoksa Yürek gülen zer Bak şey diye Ne kırbanı seni yoksa راس بوليدي المر بدجا راس بوليدي يا مغري يا غير يا غلب راس بينكم مصر قبرler geldi Meriç bu elinde döndü kabrlerini birine hiç Nihre dağının Hem kuru Cam dedem ويدك حتى لله